तू कुछ बातें मेरी सच मुझ गौर से तू सुन ले जो भी बोला मैंने सब कुछ एडी शाडी करेगा तो सीधा तेरे चेहरे पे डेंट करूं डेंट करूं मैं रिप्रेजेंट करूं मैं रिप्रेजेंट करूं मैं रिप्रेजेंट करूं मैं रिप्रेजेंट करूं रिप्रेजेंट करूं मैं रिप्रेजेंट करूं अपने अलीगढ़ को मैं रिप्रेजेंट करूं अपने अलीगढ़ को नवाबों की बस्ती है ख्वाबों के ख्वाब हिंदू भाई सान साथ बैठे मियाँ भाई नवाब नवाबों की बस्ती है ख्वाबों के ख्वाब हिंदू भाई सान साथ पॉकेट में काला कलर अपना काले न धंधे ईमान पे है चलते ईमान वाले बंदे फालतू भी बैठे और काम पे भी जाते मेहनत से हम है खाते मेहनत की है कमाते टिफिन लेके पहुंचे सीधा तारे खाने में और अलीगढ़ का ताला मशहूर है जमाने में शख्सियत के गेट पे ही बैठे सारे लड़के दिल रहता साफ साफ रहती सड़के जाती है बिगड़ी सबकी बन जाती है बाबा बच्ची बहादुर पे जो कर लेता सलाम है ख्याल रखना पड़ता है अमू के निवाले का आराम ही हराम है क्यूबिक से वाले का टपलिंग करते जो भी दी के सीधा बोले योगी जी का प्रशासन चालान काटो सालों का सवालों का निवालों का अलीगढ़ दिल वालों का मासूम मियाँ से आगे काम काले कोट वालों का मंदिर पे होता भंडारा तो पेट कामयाबी का नशा है करते न जीते हम यहाँ ज्वाइंट पे ज्वाइंट पे ज्वाइंट पे और दिल्ली सीपी का नजारा लो अपने सेंटर पॉइंट पे अलीगढ़ का मुंडा दिमाग में भर ले करना पाएगा तू तो कुछ बातें मेरी सच मुझ गौर से तू सुन ले जो भी बोला मैंने सब कुछ एडी शादी करेगा तो सीधा तेरे चेहरे पे टेंट करूं डेंट करूं मैं रिप्रेजेंट करूं मैं रिप्रेजेंट करूं मैं रिप्रेजेंट करूं मैं रिप्रेजेंट करूं रिप्रेजेंट लो आज हम सरेआम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं हम अलीगढ़ से हैं साहब यारों के साथ बिताए उस वक्त से और सिर्फ और सिर्फ अपनी चाय से प्यार करते हैं बेटे बेटे माज कर दी माज कर दी वाह बेटे वाह